T'incorpores a la UPF com a docent, o ets professor amb menys de 3 anys d'experiència i vols millorar les teves estratègies i metodologies? Apunta't al FIDO, el programa de formació inicial en docència universitària, que t'ofereix la teva universitat de forma totalment gratuïta. T'oferim un programa semipresencial amb dos itineraris possibles. L'itinerari A, de 170 hores amb sessions presencials, filmació de la docència, treball individual tutoritzat, i execució d'un portafoli final, o, si disposes de menys temps de dedicació, l'itinerari B, de 80 hores, que és similar, però exclou el treball individual tutoritzat. I si tens menys disponibilitat o marxes a l'estranger, la novetat d'aquest any és el curs 100% online. És un curs amb les eines bàsiques per desenvolupar la teva docència. Aquest programa s'oferirà a través d'una aula global, amb material audiovisual, material tutoritzat i en llengua anglesa per arribar al col·lectiu docent estranger. Si vols millorar les teves classes, no ho dubtis. Apunta't al FIDO.